өнгөрсөн онд энэ тендерийн хуулийн өөрчлөлт орж ирж байхад би их удаа ярьж байсан. Энэ одоо 60 их найдын дүн бүхий нөгөө томоохон төсөл төлрүүдийг тендергүүгээр шууд хилцэл байгуулах байдлаар шийдъя гэд орж ирж исэн. Тэгээд буцааж ясан л та өөрчилж исэн. Тэгэхээр энэ асуудал одоо энэ шинжсэн хариулах дээр ямар байдлаар яригдчих байгаа вэ? ямар нэг заалт байна уу? Одоо шилбэр 5 дугаар цахилгаан станцыг барья гэхэд одоо тендергүй хийх ч юм уу? Томоохон төсөл хөтлрүүдийг яриад байгаа шүү. Энэ дээр ямар заалт байна вэ гэсэн эхний асуулт байна. За хоёр дахь асуулт нь төвлөрлийг сааруулах бодлогын хүрээнд орон нутгийн одоо төсвийн байгууллагын зарласан тендерт орон нутгийн хуулийн этгээд аж ахуйн нэгжд бол давуу эрх олгоно гэдэг ийм зарчим байнгын орон дээр яригдсан байна. Тэгэхээр энийг яаж хийж байгаа вэ? Төсөл дээр. За орон нутгийн компани левел өндөр үнэтэйч байсан ялнаа гэж хийж гин үү? Юугээр нь одоо давуу байдал болох тухай хийж байгаа вэ? Тэгэхээр одоо мэдээж ойлгож байна л да хотоос очсон нөгөө барилгын компаниуд эзэн ч олдсдгүй юу ч олдсдгүй тэнд нэг дутуу юм барайл зовлон болоод байдгийг бол би ойлгож байгаа. А тэгэхээр одоо энэ заалт орохоор нөгөө төхөл чи бүх аймагуд 21 аймагт одоо охин компаниудаа байгуулаад явхарч орон нутгийн компани болчихно шүү дээ. Бид нар бол бэлчээр өвлжэн дээр бол тэгж л харагдаад байдаг юм байна шүү дээ. Бэлчээр дээр нөгөө тухайн орон нутгийнхаа иргэдэд бэлчээр эзэмшил ашиглалтаа холбоотой бас асуудал ярингууд чинь нөгөө э, налдар туяас нар чинь хөдөө хүүхд хүү хөргөн бэрүүдээ бүгдийг харьяаллын шилжүүлэл хамт эсвэл хүнтэй суулгаал тухайн аймаг сумын иргэн болгочдөг юм билээ шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ тендерийн хувьд явахаар нөгөө том компаниуд чинь одоо бүгд 21 аймагт бүгдэнд нь охин компани байгуулаад явчих болох болов. Яадаг бол Тэгэл давуу байдал явж байгаа нэгэл барилгын компаниуд авах болов. Энийг ер нь яаж бодсон юм болоо гэсэн юм хоёр дахь асуулт байгаа. За 3 дугаарт Монгол улсыг гадаад улсад сурталчлах засгийн газрын үйл ажиллагаан дээр бол тендерийн үйл хамаарахгүй гэж байна. За энийг бол би ойлгож байна. Том том одоо үцэглэн гадаад улсад сурталчлах юм арга хэмжээнд дээр бол энэ бол мэдээж боломжгүй. А энтэй хамт нөгөө нэг юу яадгийг одоо энэ янз бүрийн үйл хөдлөх хөрөнгө объектууд бас манай дипломат төлөөлөгчийн газар консулын газар нэг ч одоо худалдаж авдаг. Энд бол хамаардгүй байгаа зү тэ. Тендерийг бол хамаарахгүй шууд авдаг байлгүй дээ. А энтэй хамт зүгээр арилжааны компаниуд ийм бизнес одоо юмн дээр энэ одоо хамаарахгүй үздэг гэсэн юм санаагаа. Өөрөөр хэлбэл Монгол улсын засгийн газрын одоо бодлогыг бүтээгдэхүүнээс урьдчилах гэж нэгэд а манай нэг компани засгийн газрын нэрээр тэнд үйл хөдлөх хөрөнгө аваад дэлгүүр нэгээд бараагаа зараад ингээд одоо юу явах зүгээр би бол зүгээр сайн уншаагүй учраас зүгээр асууж байгаа шүү. Ийм одоо уут муут бол байхгүй үсттэй гэж. Одоо хуулийн хүн болохоор ч дандаа л одоо хартаа сэртэй юм асуудаг шүү уучлаарай. За энэ хөр гишүүнээ асуултанд ажлын хэсэг хариулъя. Ажлын хэсгийн 82 дугаар микрофоныг өгье. За энэ хоёр гишүүний асуултанд хариулъя. Төрийн худалдаа хөшлөгчны газар Батцуул. За нэгдүгээр асуултын хүрээнд бол хуулийн төсөлд өнгөрсөн хавар 22 оны хавар зэрэг шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд нийт эдийн засгийг тэлэх томоохон төслүүдийг нь бол хилцээ ээж гэрээшүүд байгуулах аргаар зохион байгуулдаг нэмэлт өөрчлөлт хуульд оруулахаар санаачилсан болж их хурлын гишүүдийн болон их хурлаа шаардлагагүй гэж үзсэн учраас хуулийн нэмэлт өөрчлөлт бол дэмжигдээгүй явсан байгаа. За энэ агуулгын хүрээнд мөн шинжилсэн найруулгын төсөлтөө бол яг ийм зохицуултуудыг бол оруулаагүй. Таны хэлсэн одоо томоохон станц өнө жижиг станц өнө хамаахгүй бүгд нээлттэй тендер шалгуулалтын аргаар явхаар хуулийн төсөлт бол тусгсан байгаа. Бүгд ил тод зарлаа явна. А мөн түнчлэн гэрээшүүд байгуулах аргыг нь бол бүр илүү ил тод нээлттэй болгоод хэрэглэх нөхцлүүдийг нь хумсан. А тэгээд мөн хуулийн үйлчлэх хүрээг нь бол өргөтгсөн байгаа. За төвлөрлийг сааруулах хүрээнд тэр орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүд төр бид нэг шаардлага тавьж байгаа нь сүүлийн 2-оос доош жилийн хугацаанд тухайн орон нутагт тогтмол үйл ажиллагаа явуулаад гэтээ зүгээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа биш. Ажлын байр бий болгосон шаардлага тавьж байгаа. За ингэсэн тохиолдолд бусад компаниудаас нэмэлт 5% давуу эрэгтэй оролцохоор гэж. Тэгэхээс ч тухайн орон нутгийнхаа үйл ажиллагаа явуулдаг гэдэг агуулгаараа шууд гэрээ байгуулад ялдаг ийм зохицуулалт бол байхгүй. За дараагийн зохицуулалт болохоор энэ Монгол улсаас гадаад улсад сурталчлагтай холбоотой зөвхөн гадаад улсаас худалдаж авах гэж байгаа бараан дээр энэ бол хамаарахгүй Монгол улсаасаа худалдаж авчаад авч явж байгаа бараан дээр бол тэмдэрийн шалгаруулалт бол нийлтэй тэмдэрийн шалгаруулалт нь жормоор явна. А дипломат консулын газар дээр бол а тохон консул болон дипломат элчин сайдын одоо өөрийн хэрэгцээний бараа ажил үйлчлэгэнд бол энэ үйлчлэхгүй гэдэг заалтыг энэ 335 дээр оруулсан байгаа. А таны хэлсэн хувийн хвшлэл нь болохоор энэ хуулийн заасан захиалагчид хамаарахгүй учраас энэ хууль үйлчлэхгүй. Тэгэхээр энэ залтын дагуу хувийн компаниуд Монгол улсын засгийн газрын нэрийн өмнөөс нь үйл ажиллагаа явуулна гэдэг зохицуулт бол байхгүй. За хариулт туслаа. За тодруулчихсан. Энэхүү тгшин тодруулчихсан. Тэгэхээр хуулийн төслийн 35 дугаар зүйлийн 35-ийн 1-ийн 1-ийн 3-т улсын их хурлын баталсан хөгжлийн төслийн жагсаалтад багтсан улсын эдийн засгийн хөгжил томоохон хувь нэмэр бол хууц тэргүүлэх чиглэлийн төгжлийн төслийн ажил үйлчлэгийг гүйцэтгэхийн чадвар туршлагыг харгалзан гүйцэтгэгчтэй гэрээ шууд байгуулах шаардлагатай гэж үзвэл шууд байгуулна гэж. Тэгээд энэ залч ороод ирцэн байгаа байхгүй юу? Аа? Энэ байхгүй мó? Хасагдсан юм уу? Яг үз. Би энэ төслөөс уншаад ш. Гүг өмнө нөгөө нэг хаслаа гэд өмнөх төсөл дээр бас залдсан байхгүй хаслаа гэж хэлэнгүүтээ төсвийн хуулийн өөр хууль дагуулдуулсан юмдаа дахиж оруулж ирээд хоёр дахь баригдсан байхгүй юу? Хоёр удаа хуулийн хулгай игэж яхад нь барьсан байхгүй. Би тийм учраас одоо бүр бүр одоо хартаа сэртэ болчиход шүү дээ. Хэцүү болчиход шүү дээ. За яг уу гэсэн яг л гэж байна. За одоо хууль зүйн дотоодгийн сайд Хишгэгийн Нямбатар асуултаа асууя.